तुमने अपना सब कुछ अर्पण कर अपनी तपस्या में एक नया अध्याय जोड़ लिया है पार्वती आज से तुम्हें अपर्णा के नाम से भी जाना जाएगा